وبيولع ما هو ده تفكير تاني كده مش هتنفع هتصغر في عيون الكل مش هتلاقي طريق للراحة تشاءون غير ربنا موجود يبقى في أمان وادعي إن أنت تتوب قبل ما اقول انت تتنقل يا رحمة الله وشك يا صاحبي أجبنا قال وادي الشر الحليم ازاي غدم وادي للغدا اصل انت لو بتسمعني ما كنتش شوفي ولا عافية ما هو تفكير صدقني كده مش هتنفع هتصغر في عيون الكون مش هتلاقي طريق لراحتك لو تسألني ايه الحال او تقول ايه العمل في أمان وادعي إن أنت تتوب قبل ما أفوت إن رحمة الله أنا عمي معتوه من رحمة ولا أنت عايزة بالرحمة خشها أجدنا مع الود الشعر للحليم زاد غضب وانتقال الغضب ما كانش الشوب يقولك أصل انت بتسمع اسماعيل سمعة بدارة غناك يروان Are لو you زي ready? بيقول